Всім привіт! От, Всі ви знаєте, да, я їздив на Донецьк, приїжджаю, тут розказую всім, що там такі самі люди, як ми, намагаюся всіх помирити, всі діла. Мене називають не патріотом. Да? Ну чого ж, як я ж можу бути патріот, якщо я кажу, що там нормальні люди, а не сепари, не вата, не Колорадо і так далі. Ну я ж правда, я ж не можу бути патріотом. А от е, оце патріоти, от оцю статтю подивіться, оце патріоти справжні, да? оці воїни. Справжні патріоти, да? Ну а тепер скажіть мені от, свою особисту думку, хто більший патріот? Той, хто намагається людей помирити, чи той, хто вбив жінку і дочку в голову застрелив з автомата? Хто більший патріот?